la primera vegada que, que, que m'arriba la història de quan perdem la por uh, no és escrita, és, uh, m'arriba l'àudio narrat per la Lua i, i realment t'arriba. A mi com a mínim em, em va arribar i t'arriba al fons i, i em va emocionar molt. La història, la, la senzillesa que està narrada però alhora la força que, que té la, la, la història. I, i això, i a nivell personal va ser com, com un repte també, perquè estic acostumat a, a intentar explicar coses alegres i, i un desnonament no ho és, no ho és una cosa alegre. I em tocava treballar, doncs això, amb il·lustracions segurament que, que narraven una cruesa que, que jo no hi estic acostumat a, a haver d'il·lustrar i per mirar un repte en aquest sentit. I, però tenia clar que ho volia fer, vull dir que volia portar el meu granet de sorra perquè crec que és un projecte molt necessari, molt necessari a nivell social i com a pare, pues això, tendim molts cops a, a protegir no, de, de, a, a, a, els nostres fills de, de coses que, que jo no tinc ganes de, d'amagar-li. No li vull amagar res a la meva filla, vull que li vull ensenyar de dir sí, mira, ens ha tocat viure en aquest món i, i en aquesta societat on s'han de canviar moltes coses I, i, i no li vull amagar, al contrari, tinc ganes d'explicar-li i de, i de donar-li la visió que, que es pot canviar i penso que, que aquest conte ho fa, tot això, per això crec que és, és important que, que surti i que arribi a moltes cases, moltes escoles i a molts llocs.